¿Cómo te sientes? Enfermo. Deprimido. Estresado. Con ganas de borrar al culero de su amigo con su rayo láser. En Tron Laboratorios tenemos la solución para todos sus problemas. ¡A la chingada! El nuevo y más poderoso medicamento que se lo lleva todo. ¿Sigues sufriendo por un catarrito? ¡A la chingada! <laughs> ¿Padeces de alguna enfermedad crónica? ¡A la chingada! ¿Problemas de autoestima? ¡A la chingada! ¿Estrés? ¡A la chingada! ¿Te recetaron este supositorio? ¡A la chingada! Los científicos afirman que su fórmula concentrada de no es más potente que cualquier problema o enfermedad jamás descubierta por el hombre. No te aflijas más. Todos tus problemas a la chingada. A la chingada. El único medicamento que se lo lleva todo.